मैथ्स प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें नंबर तो पता होता है लेकिन उसमें ये नहीं पता होता कि इतना नंबर है तो कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्लास में जैसे अगर मुझे एडिशन बढ़ाना होता है उनको ये तो पता है कि हाँ ये थ्री लिखा हुआ है लेकिन इसमें ये नहीं पता कि इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे जो थ्री हो जाएगा मिलकर के उसके लिए क्या करते हैं कि उन्हें ऑब्जेक्ट्स से पढ़ाते हैं कि अगर ये वन है तो इसका मतलब है वन ये टू ये दो चीज़ें इसका मतलब है टू टू आपको ऐसे लिखना है ये नहीं कि आपको सिर्फ लिखना है आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं पता है कि कितने हैं तो हमको उनको कम से कम स्टार्टिंग में दस चीज़ें दे देते हैं कि इनमें बताएं कि अच्छा शो मी फाइव तो बच्चा फाइव जल्दी से निकाल के रखता है फिर टू वो टू निकाल के रखता है तो उसके लिए हम ये करते हैं जैसे मैं ऐसी क्लास को पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों से पूछती हूँ आपने पापा से टू रुपीज़ लिया और कहते हैं यस मैम मैं बोलती हूँ कि आप टू रुपीज़ और लेंगे बोल, बोलते हैं यस मैम तो कितने हो गए तो बच्चे बोलते हैं फोर रुपीज़ तो ऐसे में दो चार उन्हें एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो वो खुद से फिर बताने लगते हैं कि मैम अगर हमारे पास टू पेंसिल हैं और हम वन पेंसिल लेंगे तो हमारे पास थ्री पेंसिल हो जाएंगी और ऐसे ही मैं उन्हें डिवाइड करना बता देती हूँ क्योंकि अब आसानी से बच्चे समझ जाते हैं उस चीज़ को पहले रट्टा लगाना पड़ता बच्चों को दिन रात फॉर्मूले याद करने पड़ते थे अब याद नहीं करने पड़ते ज़्यादा और आराम से समझ लेते हैं उसे